Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, nuovo video attualità Prima di iniziare volevo dirvi che se questo video arriva a 1100 like vi farò un altro video che è poposo questo era un video che non avevo in programma di fare però ho deciso di fare lo stesso perché eh, c'è una notizia fresca fresca Non so se avete visto che un paio di settimane fa eh, questo presentatore Roman Camp che è questo presentatore radio Durante questo programma londinese chiamato Capital Breakfast ha detto dopo che è stata mandata in onda la, la canzone di Idol ha detto che questi erano i BTS e Nicki Minaj e questo era il rumore che stavate sentendo l'altro presentatore Sunny J ha aggiunto pensavo che c'erano lavori in corso qui fuori mm, tornando comunque a Camp lui ha anche detto che è stato difficile per lui relazionarsi con i fan del K-pop perché non è sicuro se il successo del K-pop derivi dalla loro musica o se invece è dovuto al loro aspetto ovviamente questa dichiarazione di Camp ha fatto incazzare come vi dicevo i fan che su Twitter si sono sbizzarriti vi vorrei leggere leggere un paio di tweet giusto per capire di che cosa si stiamo parlando sono disgustato e inorridito dal fatto che Roman Camp deve costantemente avere un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei BTS se usi questa piattaforma in questo modo ciò dice molto sulla persona che sei Shame! I tuoi figli saranno disgustati da questo comportamento Se fosse stato un artista americano famoso ti saresti comportato così? Oddio, questo forse è stato un tweet un po' eccessivo Anche perché comunque la canzone Idol alla fine è in collaborazione con Nicki Minaj Che quindi è una artista americana E poi tirare insomma i figli direi che forse qua si è andato un po' oltre Però ciò non giustifica il comportamento di Kent Tuttavia Kent ieri ha fatto una serie di tweet in cui si è scusato martedì 9 dove ha scritto i commenti che ho fatto sono stati ampiamente distorti ed etichettati come qualcosa che non sono cioè, è detto che è rubore cioè mh, mm, vabbè mi prenderò le responsabilità al 100% se alcune delle opinioni che ho detto sono state considerate offensive e da coloro che sono state offese voglio scusarmi poi è andato avanti con un altro tweet non ho mai avuto intenzione di mandare energia negativa tantomeno nel mondo della musica che amo tanto ma i commenti hanno iniziato a essere rivolti non solo a me ma anche alla mia famiglia famiglia e miei cari. Vorrei chiedervi di fermarvi. Mi dispiace comunque per chiunque sia stato offeso da qualsiasi commento che abbia fatto nei confronti di IBT Chiedo a tutti i fan di capire nel loro cuore che non ho mai pensato nulla di negativo di questa band né vorrei mai fermare la gioia che diffonde la musica dopo tutte queste polemiche questo camp si è anche accordato per chiamarle nello show a chiarire la cosa tant'è eh, che la band eh, andrà in onda cioè è già appena andata in onda proprio questa mattina alle 6 di mattina non c'è molto da dire su cosa è successo nella messa in onda ovviamente complimenti di qua complimenti di là scuse di qua scuse di là fraintendimenti boh sinceramente non mi sono bevuto molto questi tweet mi sono sembrati una paraculata però non lo so ditemi voi e comunque la cosa positiva di tutto ciò hanno dimostrato dato umiltà e professionalità di questa band a differenza del presentatore perché io non lo so però se uno vi offende e andate anche a fare un'intervista cioè la dice lunga su come siete professionali e umili secondo me non lo so, questa era una notizia così dell'ultimo minuto Vabbè, mh, mm, però non siate troppo cattivi nei confronti di Kent Si sa che gli erode il fatto che questa band sia così famosa e lui evidentemente no però non, cioè alla fine chi se ne frega parliamo delle cose belle di quanto sono stati carini i DS piuttosto che quanto è stato poco carino lui perlomeno si è scusato quindi un'altra cosa positiva è il fatto che comunque se fai una cazzata si è dovuto scusare per forza perché se non si scusava era anche peggio quindi preferisco questi tweet paraculo piuttosto che il nulla <laughs> anche è stato meglio anche per lui non lo so ditemi voi che cosa ne pensate noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 2 e grazie mille per guardarvi questi video mi raccomando iscrivetevi e condividete questo video e un abbraccione da Seba